assalomu alaykum muhtaram do'stlar kanalimga xush kelibsizlar muhtaram do'stlar bugun 16 fevral bu sana bu sana xalqimizning tarixida og'ir bir e, mash'um voqelikni hamisha eslatib turadi ya'ni 1999 ming to'qqiz yil 16 fevral voqealarni e, bizga doim eslatib turadi ushbu voqealar o'zbekiston tarixida qora sahifalar bo'lib qolgan bu voqelik ya'ni mana shu toshkent port o'n oltinchi fevralda sodir bo'lgan toshkent portlashlarida e, o'nlab odamlarning halok bo'lganligi va shun undan ham ko'proq vatandoshlarimizning nogiron bo'lib qolganligidan tashqari ushbu voqealik ortidan o'zbekistonda uzoq yillik davomli e, qatag'onlar e, keng tus olib ketdi e, bu qatag'onlar og'ir vahshiyona zulmlar ostida davom ettirildi bu islom karimovning mana shu qonli diktaturasi e, mana shu portlashlarni o'zlariga asos qilib olib e, butun jamiyatni jamiyatga mana shu qatag'onlar orqali qutqu solib ko'zini qo'rqitib mana shu e, xalqni siyosiy faolligini faol siyosiy xohish irodasini ifoda qilish xohishini so'ndirish siyosatga aralashishga aralashmaslik siyosatga aralashtirmaslik maqsadida e, mana shunday e, qonli voqea qonli voqeani uyushtirib uning ortidan davomli qatag'on siyosat olib bordi asl maqsad bundan mamlakatdagi yer osti yer usti boyliklariga egalik qilish o'zlari xohlagan tarzda mamlakat tarzda mamlakatni boshqarish edi va shu e, shu maqsadiga ma'lum ma'noda erishdi ham mana shu 1999 yil 16 fevralda toshkentda bo'lgan portlashlar vaqtida kamina men ehm, ukrainaning kiyev shahrida istiqomat qilayotgandim ehm, men bilan birga men aslida u kiyev shahriga shu o'zbekistondagi ehm, jurnalistlik faoliyatim tufayli menga nisbatan olib borilgan taqibu taziqlardan qochib mamlakatni tark etishga majbur bo'ldim va kiyev shahriga kelib shu yerda ehm, o'zbekistonning siyosiy muxolifatiga tegishli e, gazeta va adabiyotlarni chop etish e, undan tashqari mana shu kiyev e, ozodlik radiosining o'zbek shubasida shubasi bilan kiyevdagi kiyevdan turib hamkorlik qildim va mana shu ozodlik radiosi orqali muntazam ravishda o'zbekistonda kechayotgan ijtimoiy iqtisodiy siyosiy vaziyatga O'zbekistonda sodir bo'ladigan inson huquqlarini buzilish holatlarini e, yoritish e, orqali e, mana shu xolis o'zimni fikr va mulohazalarimni bildirib keldim mana shu bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yil o'n oltinchi fevraldagi toshkent portlashlaridan keyin ham o'n yettinchi o'n yettinchi fevral kuni men ozodlik radiosi orqali chiqib o'zbekiston rahbariyatiga va xususan prezident karimovga murojaat qilib mana shu e, toshkent portlashlariga nisbatan olib borilayotgan surishtiruv va tergov ishlarini xolis olib borilishini e, mana shu e, olib borilishini ta'minlashni talab qilganman agar mana shu tergov surishtiruv va tergov ishlari xolis olib borilmasa bu mahkama ishlari o'zbekiston xalqiga qarshi ommaviy qatag'onlarning boshlanib ketishiga sabab bo'lishi mumkin degan ogohlantirishni qildim ming afsuslarki e, bir oydan keyin mana shu e, o'zim bashorat qilgan qatag'onlarga e, o'zim ham duchor bo'ldim oradan bir oy o'tib o'n to'rtinchi mart kuni men jurnalist muhammad bekjon birlik xalq harakati faoli diyorov qobil va e, savdogar yigit sharipov ne'matlar e, to'rt kishi biz e, kiyev shahrida e, qamoqqa e, olindik e, bu qamoqqa olinish e, amaliyotini Kiyevdagi ichki ishlar xodimlari O'zbekistondan tashrif buyurgan xavfsizlik xizmati xodimlari bilan birgalikda amalga oshirishdi va bizni e, uch kunda shoshilinch ravishda O'zbekistonga deportatsiya qilinishdi hech qanday sudsiz tergovsiz Ukraina qonunlariga ham xalqaro normalarga ham zid ravishda bizni sudsiz tergovsiz O'zbekistonga deportatsiya qilindi va O'zbekistonga olib kelib e, E, e, o'zbekiston ichki ishlar vazirligining to'lasida bir oy davomida bizni vahshiyona qiynoqqa solishdi e, shu kiyev ukraina ukrainadan bizni olib kelguncha rasmiylashtirgan hujjatlarda bizni shu toshkentdagi o'n oltinchi fevral portlashlarida aloqadorlikda gumon qilamiz deb hujjat to'ldirishgan mana shu ayblarni bo'ynimizga qo'yish uchun o'sha ichki ishlar vazirligi podvalida bizni vahshiyona qiynoqqa solishdi bir oy davomida lekin shunday bo'lishiga qaramasdan biz e, bu soxta ayblarni bo'ynimizga olmadik e, shundan keyin bizga qo'yilgan e, bizni ozodlikka qo'yib yuborishni o'rniga boshqa ayblar qo'yishdi ya'ni prezidentni haqorat qilish bir yuz ellik to'qqizinchi moddani uchinchi qismi bilan konstitutsion tuzumga qarshi tashviqot targ'ibot olib borganlikda ayblashdi bir yuz ellik sakkizinchi modda bilan Э, bizni э, prezidentni haqorat qilganlikda ayblashdi aslida esa bizga bir yuz ellik beshinchi moddada e, qo'paruvchilik bilan e, e, gumon qilinibki ukrainadan olib kelingan ukrainani bunday olganda aldab bizni olib kelishdi shunday qilib men mana shu boshimizdan o'tgan sud tergov surishtiruv tergov sud jarayonlarida bizga nisbatan olib borilgan mana shu noqonuniy xatti harakatlarni sud protseduralarining qo'pol ravishda buzilganligini o'zimning ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqishlarimda o'zimni facebook sahifamda youtube kanalimda boshqa xususiy kanallarda rasmiy matbuot ommaviy axborot vositalari orqali muntazam ravishda xalqimizga havola qilib kelyapman e, iloji boricha mana shu batafsil tafsilotlarni yetkazib hikoya qilib beryapman bundan tashqari mana o'zim yozayotgan kitobni kitobda ham e, juda keng e, chuqur o'sha tafsilotlarni mana shu boshimizdan o'tgan voqealarni sud tergov surishtiruv jarayonlari undan tashqari o'n to'qqiz yillik nohaq qamoq muddati jarayonida kechgan boshimizdan kechgan voqeliklarni E, xunrezliklarni o'sha qonunsizliklarni bedodliklarni xolisona ta'riflaganman inshaalloh bu kitob ham e'tiborlaringizga tez kunlarda havola qilinsa kerak hozir esa ushbu chiqishimda men mana shu bizning ustimizdan o'tgan sud jarayonida e, e, sud jarayonida advokatimiz hamidullo zayniddinovning himoya ma'ruzasini sizlarga o'qib eshittirmoqchiman ushbu himoya ma'ruzasini men o'zimning xotiramdan iloji boricha xolis to'la tiklashga harakat qildim balkim so'zlarda jumlalarda sintaksis farq qilishi mumkin lekin umid e, e, ishonchim komilki o'sha advokatning himoya ma'ruzasini mazmun mohiyatini e, to'la tiklay oldim deb umid qilaman inshaalloh agar mendan xatolik nuqsonlar o'tgan bo'lsa kamchilik o'tgan bo'lsa alloh taoloning o'zi kechirsin shunday qilib advokatimiz zayniddinov hamidullaning э, э, himoya ma'ruzasi o'zbekiston advokaturasi tarixida qolgan advokatlardan biri rahmatlik zayniddinov hamidullaning kuchli ma'ruzasi bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yil o'n yettinchi avgust Toshkent viloyati sudi bir guruh demokratik muxolifat vakillarining ustidan bo'lib o'tgan sud majlisida sud raisi baxtiyor norxo'jayev advokatga so'z berdi advokat zayniddinov hamidulla minbarga yaqin kelib so'z boshladi hurmatli raislik qiluvchi men o'zimning advokatlik faoliyatim davomida ko'plab sudlanuvchilarni himoya qilishimga to'g'ri kelgan turli jinoyatlarda ayblanib qamalgan insonlarning himoyasi yuzasidan shaxsan sizning raisligingizda bo'lib o'tgan sud majlislarida ham advokat sifatida ishtirok etganman lekin men hayotimda birinchi marotaba kasbim yuzasidan jiddiy qiyinchilik va murakkabliklar va bir vaqtning o'zida o'zbekiston qonunchiligining ochiqchasiga haqorat qilinishi bilan to'qnash keldim Qiyinchiliklar shundan iborat bo'ldiki, men himoyamdagi sudlanuvchilarni qaysi qilmishlari uchun himoya qilishimni ham bilmay qoldim. Chunki ularning xatti-harakatlarida prokuror ko'rsatgan prokuror ko'rsatgan moddalar bo'yicha zarracha jinoiy qilmishning o'zi yo'q. Bekjonov Muhammad va Bekjonov Rashid bor yo'g'i Muhammad Solihning ukalari bo'lganligi uchun sudlanishyapti. ayblov materiallarida ko'rsatilgan ko'rsatilgan vajlarning birortasida ularning jinoiy qilmishi o'z isbotini topmadi guvohlarning so'zlarini esa o'zingiz shohidi bo'ldingiz bekjonov rashidga qarshi ko'rsatma bergan guvoh hatto o'zi qarshi guvohlik berayotgan odamini ham tanimadi ro'zimurodov yusufboyga qarshi ko'rsatma bergan guvohning ro'zimurodovdan pul qarzdorligi borligi sud jarayonida aniqlandi jinoyat protsessual kodeksi kodeksining tegishli moddalariga asosan guvoh va sudlanuvchi orasida mavjud bo'lgan qarzdorlik tufayli ham uni guvohlikdan soqit qilinishi talab qilinadi shunga qaramay uning bergan guvohlik so'zlari ham ro'zimurodovga nisbatan jinoiy tarkibni ko'rsatmadi ro'zimurodov unga hatto pul berib qarz qilgan bo'lishiga qaramay unga hech qanaqa siyosiy talab qo'ymagan yoki o'ziga maslakdosh bo'lishini talab qilmagan buni guvoh o'z so'zlarida ham alohida ta'kidladi ayblanuvchi ro'zimurodov taniqli jurnalist menga uning delosi bilan tanishib chiqishga imkon bermadingiz lekin kasbiy lekin men mustaqil ravishda uning kasbiy faoliyati bilan yaqindan tanishib chiqdim ozodlik radiosi orqali o'qigan maqolalarda birorta ham jinoiy tarkib topilmadi Uning maqolalari barchasi faqat siyosiy ma'rifiy mazmun bilan yo'g'rilgan bo'lib, ulardan Ro'zimurodov g'arazli maqsad tugul, hatto moddiy manfaat ham ko'zlamagan. Prokuror ularga 15 yil so'radi. Bu degani bugun tug'ilgan bola 15 yoshga to'ladi degani. Axir bu bir insonning hayoti-ku. Yaqinda Estoniyada odam o'ldirgan bir insonning sudi bo'lib o'tdi. Jinoiy qilmishi uchun prokuror unga 10 yil so'radi. Advokat o'z so'zida 10 yilda uning umri o'tib ketadi. U hali farzand ko'rib ulgurmagan. Qamoqdan chiqqanida u farzand ko'rish qobiliyatini yo'qotgan bo'lishi mumkin. Siz esa uni ozodlikdan mahrum qilish barobarida o'zidan nasl qoldirish huquqidan ham mahrum qilmoqchisiz. Biz bunaqada millatning o'sishiga bolta urgan bo'lmaymizmi? Sud advokatning so'zidan keyin sudlanuvchiga olti yil jazo muddati belgilandi. Bizning prokuror esa muddat surayotganda o'n besh yil bilan ularning umri tugashini xayoliga ham keltirmagan ko'rinadi. Bu sudlanuvchilar odam o'ldirishmagan, talonchilik qilishmagan. Bor yo'g'i o'zlarining siyosiy ko'z qarashlarini turli ko'rinishlarda ifoda qilishgan xolos. Axir bu ularning konstitutsion huquqi emasmi? shubhasiz shu fikrlari uchun ularni uzoq muddatga qamash o'zbekiston sudi tarixida eng sharmandali hol bo'ladi umid qilaman hurmatli raislik qiluvchi siz sudni bunday sharmandali va achinarli holga tushib qolishiga yo'l qo'ymaysiz hurmatli raislik qiluvchi bu yerda o'tirgan sudlanuvchilarning biri taniqli yozuvchi mamadali mahmudov uning kitoblari dunyoning turli tillarida tarjima qilingan ikki nafari Ro'zimurodov Yusufboy va Bekjonov Muhammad esa taniqli jurnalistlar. Ular jamiyatning to'g'ri so'z ziyolilari. Har saylov oldidan jamiyatning ilg'or ziyolilarini qamayversak, unaqada jamiyat rivojlanadimi? Men tergovning boshlanishidan Bekjonovlarning himoyasi bilan ishda ishtirok etib kelyapman. Ularni oldin 16 fevral portlashlarida ayblashga urinishdi. Bu ishlar amalga oshmadi. Portlashlarga aloqalari yo'q bo'lib chiqdi. O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq bir jinoyatda gumon qilinib, qamoqqa olingan shaxsning ayni jinoyatda aybi isbotlanmasa, u qamoqdan ozod qilinish talab qilinadi. Uni boshqa modda bilan qayta malakalashtirish taqiqlanadi. Lekin bularga nisbatan unday qilinmadi. tergov sharmanda bo'lishdan qochib ularga jinoyat kodeksining bir yuz ellik to'qqizinchi moddasi bilan ishlari qayta malakalashtirildi bu modda diniy aqida parastlik bilan ayblanganlarga qo'yiladi bu yerdagi sudlanuvchilar esa demokratik ko'zqarashdagi insonlar bularda umuman diniy da'voning o'zi yo'q bu modda bilan ularga jinoiy malakalashtirishning o'zi mantiqsizlik Mening himoyamdagi sudlanuvchilar: Ro'zimurodov Yusufboy, Bekjonov Rashid, Bekjonov Muhammadlar ko'rsatilgan moddalar bo'yicha umuman jinoiy qilmish sodir qilishmagan. Ular aybsiz va sud zalidan ozod qilishingizni so'rayman. Sud raisi: Rahmat, advokat Zayniddinov, o'tirishingiz mumkin. advokat zaynetdinov hamidulla apellyatsiya sudidan keyin oradan ko'p o'tmay sirli tarzda olamdan o'tdi uning o'limiga sabab yurak xuruji deb tashxis qo'yildi alloh u kishini rahmatli qilsin muhtaram do'stlar mana sizlarga advokatimiz rahmatlik hamidulla aka zayniddinovning bizning ustimizdan bo'lgan sud jarayonida himoya ma'ruzasini sizlarga o'qib eshittirdim umid qilaman mana shu birgina advokatning himoya ma'ruzasini o'zi ham e, sizlarga e, mana shu e, nafaqat bizning ustimizdan bo'lgan sud jarayon sud va tergov jarayonidagi qonunsizliklar balki umuman mana shu sodir bo'lgan portlashlarning naqadar naqadar shubhali E, bo'lganligi mana shu portlashlarning portlashlarning o'zi aynan jamiyatda qatag'on uyushtirish ommaviy qatag'onlar uyushtirish maqsadida uyushtirilganligi to'g'risida e, tashkillashtirilganligi to'g'risida sizlarda xolis taassurot uyg'otadi deb umid qilaman e'tiborlaringiz uchun rahmat ilohim bunday mash'um e, jirkanch voqeliklar bundan keyin o'zbekiston hayotida sodir bo'lmasin salomat bo'linglar yana mening kanalimda uchrashguncha eh, sog' bo'linglar